Так, ну кажется, стрим пошел. Только посмотрите на эти шрифты. Ну разве они не прекрасны? Блять, какой я красненький, классный, сука. Я сейчас, когда, я, когда это говорил, короче, мне несколько секунд назад пришла в голову, блядь, идея сказать, типа, покажи экран, я тебе, блядь, покажу, где сделать, ну, типа, транс трансляцию, блядь, скайпа. Да, надо, наверное, игру... Блядь, пауза была на escape, сука, ёб твою мать. Есть шорткат, вернее, блядь. Блядь, не разогнался, нихуя. Ах. Я только вспоминаю управление и прочее, блядь. Не судите строго. Блядь. Когда дрифтуешь, кнопки не нажимаются. Бля, какого ху... добери уже этот сраный... Да, допрыгну или нет. Блять, не так! Ё, вон и в рот! Да блять! Да, хат, блядь, в русском проекте проебан. Там даже кнопка. Да какого хуя? Блядь, не те кнопки сука. Ну так, блядь. Так, ну короче, меч мы взяли, ладно. Время хуя потеряно. Будем шорткат использовать. Я, правда, плохо помню, как это правильно сделать. <gasps> Блять, я не так. <clears throat> Никто ничего не пропустил. Так, какие кнопки нажимать? Об какого хуя он не зацепился? Блять, надо было еще пол шашка делать, наверное. Как ты думаешь, удастся? Ой, блять, когда такие разговоры заходят. Помнишь, сука, в прошлый раз, как ты ржал над тем, что... я чё, блять. еще буду вспоминать, как биться на мечах. Как, достать, блядь, как достать писюн. Как бить, ага. На нах, ёп. Так, ну второй уровень ждет нас. Бля, а как открыть? Кто там писал сейчас, блядь, забанен нахуй? Съебали, машнись. Нормально. Ты... А, блядь, они с кнопки открываются, да? Нормальное эхо, так и задумал. Совковые традиции, они из воздуха появились. Все перенято от древних цивилизаций, вот от персов и прочих. Бля, нет. Э, от, от принцев персов. Охуенно. Сейчас вылезу, он на меня сразу попрет, как танк. Так, сам писюн достал, уже неплохо. Блять! На нах, ёп! На нах, ёп! Ах ты, сука! Лучше буду зажимать, конечно. Ах, сука! отфитил. <gasps> Бля, нихуя он ебашит. Блять, обычная бутылка. Какого хуя? Блять, что это за троллинг? Разборка персидская. <gasps> Что-то вот этот тип вообще какой-то жесткий. Della так, доставай, доставай, доставай. На, на, ёпт. Хочу его скинуть, короче. Бля, ты знал, вторая, второй никто выходит, походу. Я не помню, как делать, чтобы он отходил. Да ёбаный! Графен подтянули. Ладно, пусть. Можно его сбросить было на пике точёные. Так, вот это мне надо. Кто там про синюю бутылку спойлерил? Дай ему отдохнуть, короче. А вот как к тому петучу-то прыгать, я, блядь, даже не знаю. Ж меня, она ж меня сожрет. А я думал, что если без меча тебя ебашит, то это инстант Так-то еще можно жить. Блять, блять, shift надо зажимать. Вот были раньше игры, не то что теперь. Все, казуалина. Ну, по <laughs> а, Сука. Ладно, ёп. Так, собаку зарезал. 50 минут осталось. Я 10 минут проходил первый уровень. Так, а синий бутылка нихуя. Синий это убран такой. А как я мастерский. Помнят руки, блядь, блядь, я жал shift, сука. Вот этот особо жестко. У них, наверное, настройки сложности есть какие-то, блядь, у этих примеров. Да ёбаный. Да бля, я на пике его хотел посадить. Как это делается, кто помнит? Нихуя себе комбинации, блядь. Пиздец какой-то. Блядь, нихуя это не работает. Ты что, нереально, что ли, по сложностям, по цветам делится? Прикольно. Да ёбаный! Бля, чувак, это самое очевидное решение вообще из всех. Естественно, они делятся по сложностям. Я думал, просто рандомные цвета. Да <gasps> нихуя. Где вместо ходьбы надо телепортироваться. Ой, блядь, я чуть, я чуть не умер нахуй. <laughs> А, мне оптикал скинул от хуйню, ёб твою мать, блядь. <coughs> Блять, эти блинки, ёб твою мать. О! Меня от блинков затошнило без VR когда я только видео посмотрел, блядь. Я не знаю, на что они рассчитывают. Нет, ты будешь переводить играть. А. Какого ёбаного хуя? Вообще, конечно, сейчас, блять, кто вообще играет, ну... Сука, какого хуя они меня так валят? нихуя подобного. Желтый. Желтый слабее Ой, блядь. Сейчас определю. Да, уж сознательно. Пять, сука что ты забанил? Ну, он сам сказал, что, блядь, на курорт полетит отдыхать за эту подсказку. Подсказка была? Я думал, это, блядь, дезинформация. <laughs> То есть ты не, не поверишь, не согласишься все равно. Ну, я как бы привык судить по своему опыту. Чувак, а почему они тогда появляются позже по игре, чем с ними? Скажи, пожалуйста. Этот день дизайнерский, блядь, прикол. Ну, хуй знает. А, это третий уровень. Сейчас будет все. Блять! Nice, прикол. Не ожидал такого. А. А. Такого ты ожидал. <laughs> короче, если там, где кнопку для решетки нажимал вправо, бежать, ну и прыгать, блядь, там будет большая бутылка. Кого-то там опять забанил, за что? Я блядь, того же самого. По той же самой причине забанил. По а той же самое. это по типа, какой? Ну, блядь, спойлеры нахуй. Я, я, я не в курсе, конечно, что за спойлер, но он сам, блядь, написал, что это спойлер, так что я поверил. Шутка какая а, а, ну, Но я тогда тоже в шутку забыл. Э! <laughs> Это он так мог? большая бутылка, это, конечно, хорошо, но я не за этим сюда шел. Э, что за хуйня? Не понял. А я что-то так и думал, блядь, что так Я такого, блядь, не помню в этой игре, честно чё-чё, а блять, не Ау. было нихуя. Реально как... Да, есть какой-то. Реально как пиле разводки, блядь. блядь. Ну уже лучше карт, блядь, комьюнити Поргла, можно где есть обо что убиться. <laughs> Блять, серьезно что ли, ребята? Ну блять, так что, ребята, прыжок надежды. Это не сработало. Кстати, блядь, шестой уровень уже, это считай половина игры. Еще целых 10 минут. Че, прыжок надежды, типа авторский вариант перевода. <laughs> Сука! Тут конкретные лохи пустили в ход большие кулаки. Пидор! Блять. Так, мне надо к вон той зеленой бутылке, но до нее на самом деле идти весь уровень. Да блять! Сукин кот! Почему, блядь? Я же допрыгнул в прошлый раз. Блядь, счет <laughs> на секунды пошел. Так. Где тянка-то? Короче, не я умираю, а тянка. Ну, как бы осталось за кадром, что происходит с тянкой, но все, все, блядь, звуки долбоебы. Я думал. Да пускай, ну типа выгулял. Все, блядь, дела, блядь. А, из науки реакцию, блядь, знали. Надо было подумать, лишь бы что подвинуть риск. Так что еще сейчас, сейчас говорю. О, я позвал, что это. Нет, нет, нет. Что Зачем же Я должен был создать, блядь, я уйду. Хуй же знаешь, эти все с там работу. Жаль, тебе всем фото приведу. А, не ничего, другой курс. А ты хотя. Давай, на секунду. Ну. Блять. Почти. Но ну, если б я на том уровне, блять не провел полчаса, <laughs> наверное. Ну, 20 минут как минимум было. Было же 20 минут. То я бы сейчас дотащил, быть может. Я так понял, налево мне вообще не надо. Там, блядь, чисто луп какой-то надо. Ой, блядь. Бля, сука, я какой-то ничего говорю. Ну что ж, финальный трай. Наверное, блядь. Надо закрывать гештальт. То есть ты выиграл этот раз собрался. Ну пора уже, я теперь знаю, блядь, все ходы как бы. на плохую концовку Вот оно как. Дальше-то что, блядь? Ну, <laughs> серьезно, блин, я не ожидала. Почему? Может быть, это дверь на последнее время. Блядь. Ну расчехляй. Расчехляй, блядь. Это вообще Музафар, блядь, что-то у него какой маловато. Нет, это не он. Блять, блядь, меня сейчас этот ебет нахуй. Две жизни осталось. Дайте, блядь, бутылку хотя бы. Блять, у меня будут эти хуйни появляться или... Ну да, здесь прыгают. Что-то я очкую. Что-то дверь открылась. надо было прыгать никуда. Понять, прыгать, не прыгать. Вообще не логично. И дохуя тут еще уровня, а? Ребята, блядь, пора заканчивать. Давайте, блядь. О, стоп! Серьезно? Стоп, это конец? Неужели? Ну Тиран Джафар лежит мертвый, его власть Джафар. разрушена Ну, мы стали принцем, короче, блин. Что ты мне сказала, что это не он? Ты же смотрела концовку. Ну да, ну он просто обнимает принцессу и все. Я просто скрин увидела. Я другой искала. А что значит 15-14? Ты сколько осталось времени? Наверное. Ой, бля. совершенно злым, хоть раз нам титры даже не завезли. Победы. daleko i da se ne skučaje, skučaje No ja verno si bi u menja kad polučaje Polizei, drei, vier Grenadier, das gut Mantello, Hände hoch! zwei Polizei, drei, vier Grenadier, das